açılıyoruz yalnız çocuğa. Evet. Dur baskı seç. Ha tamam. <laughs> Reflektör nasıl? Ayağa kalk öyle kapat. Bunu ben How to Fold a Reflector diye YouTube'a koyacağım yalnız. Yüzüne gelmesin dikkat et. <laughs> Bana bunu saçsın. <laughs> Bu sefer Sen olmaz. nasıl bir şeysin? <laughs> Bana satsana.